ちゃん私は医者だ今日はお弁当教授まで内閣総理信じ今日のお弁当ですチャズミよそれいただきます ダンはこれで始まりますこの説明よくするんだよなうまいんですけどねそれでは実食あこれ人参がすごいよ 怪我もね一応治りましたはい、ついた親指の爪も生えてきました 今回大怪我を負ったわですけども全身打撲で親指の右足親指の爪が剥がれてその顔にコップができてそこから内出血して目の下黒くしてたんですけどもまあ治りましたねそれで 今回は人生2番目に痛かったということで、一番痛かったのは何かというと、神社でこけまして、あばらを6箇所打ったことですね。 Thank you. 人にとっては食活動の骨折を求めるということで大病院を紹介されまして行ったんですけども露骨は鎮痛水で治すしかないからチップもらってカードみたいなやつに締め付けてなんとか治りましたけどもあれは痛かったな今でも「レジョインどうぞこれ何ですか?」って言われるんですけどね「あそれ前ここで後です」と言って して方がいいですよね。 なかなかうまいじゃないですか。 頭ブーさ傷がいっぱいでしょ入院した時に薬でふわすうち倒したんですねガーンって頭から頭かち割れて出血してたんですけどももう立ち上がる力もなくてね23万やっしたんですけど看護師さんが見つけてくれてなんか当時君先生呼んでくれて麻酔なしで頭を3に塗りましたその頭に傷があります Sing to me, Sarah Tarzan. うん、美味しかったですね。ますなし。 この間特について上野とかね浅草とか回って飲んだりしてたんですけども美味しかったですねこっちはねあんまりホッピーしないんですけど向こうはもうホッピーからうじますからね がないからね、飲みにくいんですけど、飲み込めにくいんですけども、顎も疲れちゃってね、食べるのにちょっと変化を加えてるから、かなり食事はね、一食あたりの食事の労力がかなり増えたって感じでしょうね。 水したんですよで耳の上ぐらいまでしてしたら「はいわかりました」って言うんですよお任せしてそしたらもう借り上げ寸前までね髪短くされてでもう本当に髪の毛切っただけみたいな感じだったんですけどまあ1200円だからねそんなことしたんで1人大体10分で終わりますんで ね昔かちょっとん手でょっとだ時間かかるじゃないですか。そして髪洗ったり。 然頭も洗わないし家も吸らないだけのもうすぐ終わっちゃうから楽でいいんですよ 昔ね5年ぐらい前か同級生と一緒に山の方に、ね、走っていって一周巣を探したんでしょこういるぐるガイガイやるやつ何かというとそれがすごいブームになっていて価値があると聞いからよし道つけで売ってやろうと思ってたんですけどね簡単にあるわけじゃないですよね Oh. 近まだね病院食を食べたくなってきたんですよずっと病院食ばっかりだったのに今のなっちは懐かしい感じがしてもうご飯に対しておかずを均等に回していくっていうね少ないおかずでいかにご飯を食べるかということで技術を要するんですけどもそれすと楽しかった時期じゃないんだけどご飯しか楽しみないからそういうことやってましたねこれは今日の最後にとっとこうとかね これは先に食べとこうとか考えながら食べるんですけどいこのね調理の弁当箱いいですよね昔あの記者の時に弁当買うんですけども教員のね弁当箱で でプラスチックのお湯入れにたものをィーパックを入れてそれはアンセットなんですけど懐かしいですね今はもうそんなんじゃないからもうコンビニ弁当とかねなってくるんであれですけどもまた食べてみたいなと思いますさあ今日も晩ご飯いっぱい食べましたあとは明日まで寝るだけですそれでは ごちそうさまでした。